یوتیوب تایبەتمەندێکی نوێی زیاد کردووە بە ناوی سوپەر ثانکس ئەم تایبەتمەندیە چیە و وە ئێمە چۆن وەکو یوتیوبەرێک دەتوانین سوودی لێ وەگرین وە بۆ بینەرەکان چۆن چۆنی سوودی هەیە وە چۆن دەتوانن لەم ڕێگایەوە سەپۆرتی یوتیوبەرەکان بکەن سەپۆرتی ئەو یوتیوبەرانە بکەن کە بەردەوام چێژیان لێ بینن و سوودیان لێ وەردەگرن. لەگەڵم بن لەم ڤیدیۆدا ڕوونی دەکەینەوە. سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ خۆشەویستان من شاڵاوم لە کەناڵی شاتێکەوە خۆشحاڵم لە ڤیدیۆیەکی تردا لەگەڵتانم لە ڤیدیۆی ئەم جارەمان باس لە تایبەتمەندیەکی نوێی یوتیوب دەکەین تابندەکەش بەناوی سوپەر تانکس هەر لە خێزانی سوپەرەکانە بەڵام ئەمەیان سوپەر تانکسە لە ڤیدیۆیەکی ڕابردوو باسمان لە تایبەتمەندی سوپەر چات کرد سوپەر چات چۆن دەکرێت سوودی لێوەرگری چۆن بەکاری دێنی چۆن سوودی هەیە بۆ چەناڵەکەت باسی هەموو لەم شتانەمان کردبوو بەڵام لە ئێستادا تایبەتمەندی سوپەر ثانکس کە بە شێوەیەکی تاقیکاری بۆ کۆمەڵێک یوتیوبەر و بۆ کۆمەڵێک وڵات بەردەست بووە ئێمە چۆن دەتوانین سوود لەم لەم تایبەتمەندی وەگرین و چۆن دەتوانین ئینەیبڵی کەین ئەگەر ئێمە لە ئێستادا بمانگرێتەوە بۆی بتوانین تاقی بکەینەوە بەڵام پێشەوە با باسێکی وە بکەین سوپەر ثانکس یەکێکە لە تایبەتمەندیەکان کە هەر لە بواری دۆنەیشندایە واتە بۆ نمونە ڤیدیۆیەک دەکەم لە پێشترا کە سوپر چاتمان هەبوو سوپر چات لە چەناڵەکەم دیسی ئینێبل کرابێ ئەوە بینەر لە کاتی لایڤەکەما دەتوانێ نامەیەک بنێرێتن بۆرم لە ده دلار دو دلار 100 دلار هەر بڕە پارەیەک بێ لەگەڵ چاتەکە ئەینێرێت و دەرەکەوێ نامەکەی بە شێوازێک لە شێوازەکە ڕەنگێکەوێ لە ناچاتەکە دەرەکەوێ کۆمێنتەکەی خۆتە نووسی بۆ بۆ نمونە 20 دلار دۆنێتی ئەم ڤیددیویاکەی وەتە نیشتە نووسی زۆر سپاس بە شێوازێکی ئەنیمەیتی GIF دەردەکەوێت لە نێو کۆمێنتەکاندا ئەو بۆ پارەدان بێگومان کە هەمووان دەزانین کە پێویستە یەکێک لە ڕێگا بانکیەکان بەکاربێنین جاکرێت کریدت کارت بێ ویزا کارت بێ ماستەر کارت بێ هەر یەکێک لەم شتانە بێ کە دەکرێت تۆ بەکاری بێنی بۆ دۆنێتکردنی ئەو چەناڵێک کە مەبەستا بۆ دۆنێتکردنی ئەو تاکست لە چەناڵەکەتدا دیسەیبڵ دەبێ. وە بێگومان هەموو ئەو بینەرانەی کاتێک کە کۆمێنتێکی بە شێوەی سوپەر تانکس ئەنێرن کۆمێنتەکەیان ڕەنگی جیایە وە بڕی پارەکەی تێدا دەردەکەوێ قازانجەکانی سوپەر تانکستیش بە هەمان شێواز لە بەشی ئەناڵتیکس لە ئەناڵتیکسی چەناڵەکەت لەو بەشەدا دەرەکەوێ کە کۆی گشتی تۆ چەندت بەدەست هێناوە لە ڕێگای سوپەر تانکسەوە وە هەواڵە ناخۆشەکەش ئەوەیە کە سوپەر تانکس بە هەمان شێوازی سوپر چات بە هەمان شێوازی مێمبەرشیپ بە هەمان شێوازی ئەدسێنس بڕێکی باشی لە پا- بڕێکی باش لە پارەکە هەر بۆ یوتیوب دەگەڕێتەوە واتە ئەگەر بینەرەکەت 20 دۆلار لە سوپر ثانکس بنێرێ مانای ئەوە نییە کە تۆ 20 دۆلارت بەرەکەوێ بەڵکو ب- ب- بڕێکی باش بەر یوتیوبەکەیە پاشان ئەوێ مێنێتەوە بەر تۆ دەکەوێ بە هەمان شێوازی سوپر چات ئەو کەسانی کە بەکاریان هێناوە تێ باشتر یم تێگەن کە مەبەستم چیە وە پێویستە وەز بزانین کە سوپەر تانکس چ جۆرە ڤیدیۆیەک تێدا ناتوانێت بەکار بێتن واتە لە چ جۆرە ڤیدیۆیەک سوپەر تانکس ناکرێ سوپەر تانکس ناکرێت بەردەست بێ واتە ناتوان بەکاری بێنی لە ڤیددیوەکە ئیج ریستراکت کرد بێ واتە ڤیددیوێک بێ تایبەت بێ بۆ هەدە ساڵ لەم ڤیددیودا سوپەر تانکس ناکرێ ئینەیبڵ ناکرێ وە گەر بێتو ڤیدیۆکەت ئەنلیست کرێبێ کردبێ ئەنلیست یەکێکە لە تایبەتمەندیەکانی یوتیوب کە تۆ ڤیدیۆک بڵاو دەکەیتەوە بەڵام تەنها ئەو کەسانە دەیبینن کە لینکی ڤیدیۆکەی تۆیان لایە واتە کەسی ئاسایی ناتوانێت ببینەوە لە چەناڵەکەتدا دەرناکە ئەگەر ڤیدیۆکەی تۆش ئەنلیست بێ بە هەمان شێواز ناکرێ سوود لە سوپەر تانکس وەرگێ وە لە هەمان کاتدا ئەگەر ڤیدیۆکەی تۆش پرایڤت بێ بە هەمان شێواز تۆ ناتوانانی سوود لە ڕیکوایمێنت هانا گرێتەوە بۆ ئینێبڵ کردنی ئا هەموو تایبمەندەکانی سوپەر بێگومان نرخەکانی کۆمەتی سوپەر تانکس لە دو دلار تاوکو 50 دلارە و نرخەکەشی دەگۆڕێ بەپێی ئا دراوی وڵاتەکانی تر و لە کۆتایشدا دەمەوێ ئەوە بڵێم کە هیوادارم کە ئەو تایبمەندیانە یوتیوب بەکاری بێنن بۆ پاڵپشتیکردنی ئەو یوتیوبەرانەی کە ئێوە سوودی لێ وەردەگرن و ئەو یوتیوبەرانەی کە ئێوە چێژی لێ دەبینن بۆ ئەوەی یارمەتی ئەو یوتیوبەرانە بدەن بە تایبەتی یوتیوبەرە تازەکان بۆ ئەوەی بتوانن بابەتی زیاتر و شتی زیاد کاتی زیاتر بۆ ئێوە تەرخان کەن و شتی زیاتر و ڤیدیۆی جیاوازتر و باشتر بۆ ئێوە بکەن ئێستادا هەر ئەوەندە هەیە بۆ ستایبندی سوپەر ثانکس ئەگەر هەر گۆڕانکارییەکی تر هەبوو و لە هەمان کاتدا هەر ئەپدەیتێکی نوێ هەبوو لەو بارەوە ئینشاڵا لە ڤیدیۆیەکدا بۆتان باس دەکەین و ئەگەر ئێوە هەر پرسیارێکتان لێتوان بە هاشتاگی ئاسک شاڵاو لە کۆمێنتدا بپرسن ئێمە لە ڤیدیۆی تایبەتدا وەڵامتان دەدەینەوە و و هەموو شتەکانتان بۆ ڕوون دەکەینەوە سەبارەت بە پرسیارەکەتان وە کۆتاشتیش دەمەوێت ئاماژەش بێ بکەمەوەیە کە لە کاتی گەشتنی کەناڵەکەمان بە دە هەزار سەبسکرایب خەڵاتی تایبەتمان دەبێت بۆ ئێوە و براوەکان دیاری دەکەین و سێ لە براوەکان دیاری دەکەن و سێ لە براوەکان دیاری دەکەین و دەبن بە خاوەنی خەڵات لە چەناڵەکەمان. ئەگەر سوود لە ڤیدیۆکە وەرگرت خۆشحاڵ دەبین کە سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و لایکی ڤیدیۆکە بکەن و ئەگەر پرسیارێکتان لە کۆمێنت بپرسن و زەنگۆڵەکەش